السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I don't know why some people say that read Arabic not easy That's not right Let's read that wish dua which Yasira tried to write and read اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظته وتعلمته فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وإحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة واحفظني وأصلحني وإصلح بي الأمة وإصلح بي الأمة اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت وزدني علما